di prank temen gue anjing pang dia dalam ayo gue mau nanya rokok yang enak apaan gue balas kan tanda tanya terus gue kirim ini ya nanya ini pengen nyobain pong kamu ngerokok gak usah nggak bagus buat calon ibu ya, gitu kan nyobain lah gue terus gue bilangin lo kok mengandung zat nikotin bikin lagi nyabu sekali keterusan gitu nah dia balas candu kayak kamu bang. canda makasih bahan kontennya gue kan gak tau ya apa sih salah emot malas emotnya kan <laughs> salah kan nyengir tadi cuma canda doang dan serius-serius ya deh thanks gitu eh gimana sih gitu gue kan masih bingung ya kan nggak tahu ribet ah lah rancet doang gue bilang oh alah gitu mau bikin konten aja gabut ya nah untung gue baik ya jawabnya nggak ngasal untung gue baik nah dia balas pintar emang boleh juga tuh ide prank chat oke okay.